Good morning, sì, eh, ancora come ieri, l'altro ieri è domenica, cioè sabato, mi sono svegliato sempre alle 10 ma mi sono riaddormentato e mi sono svegliato poco fa, per cui adesso sono è mezzogiorno ma per me è come se fossero ancora diciamo le 10, eh, quindi dico sempre come in questi casi, non una, matti una, matti non una mattinata prestissimo, una mattinata inoltrata ma comunque mattina. Mister, master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch It's uh, March 22 2022 and it's uh, Tuesday in Naples uh, 57 and 2 Fahrenheit around 14 Celsius, and this means that non è uh, quella giornata really, really, really, really soft, like in this day, in this period. Uh, sì, come vedete ho cambiato il termine della frase, come avete visto dal report di ieri, invece di freddo adesso utilizzo soft perché ormai è primavera, quindi non dico nemmeno più il pensiero sul freddo, mi sembra anche giusto. E però non è quella giornata soft perché comunque sono ancora dei gradi dell'inverno, quindi non si può dire che è una giornata proprio così leggera come di primavera, credo dobbiamo aspettare qualche altro giorno per dire che è una giornata soft. Uh, ad ogni modo, per quanto non c'è nel video sui pensieri, come sempre lo faccio anche, sempre separato da questo, nel caso interessa, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. I think that this afternoon temperature will be going up to, mm, penso, qualche grado in più, allo stesso livello, on the same level, non siamo magicians, non siamo maghi, non lo possiamo sapere, but the really important thing is that with this atmosphere we surely are going to be enjoying the, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way bene così eh, che dire in questi casi speriamo si mantenga ehm, continuiamo domani anche così per cui said this so from this mythical southern mythical window with the, the uh, pink flowers soft pink flower and white curtain and grey roller shooter non, not visible here torso come se fossi sempre lì from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi nulla da dire and it's uh, Green Roller Shooter behind, behind me On the top not visible and factor in the shot And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX640 IPG IPG 625 Eva, eh, great day in molte people, follow the channel riporsi, un saluto davvero a tutti, ci vediamo al tot video o a domani.